ho aer he aura pnei praos ho anemos discuros ho tufon cataballe ita ho strobilos cuclas detai pneuma hupogeion etis dan eie hetera aitia seismon poiei egeirei, ho seismos chasmata apergas detai